de los escenarios más importantes eh, en las prácticas que tienen que ver con la medicina y particularmente con la producción eh, de medicamentos es el, el, obrador o el taller del boticario y del alquimista del que hablaremos a continuación. Los boticarios eran unos artesanos que resultaron fundamentales, indispensables durante la Edad Media por la actividad que desarrollaron. Su aprendizaje se desarrollaba con maestros Ah, eh, eh, y eh, a, los que se asociaban a través de contratos notariales. muchos de estos talleres contaban con asalariados, con mozos y con oficiales, porque cuando alguien acababa su periodo de aprendizaje, no tenía garantías de que pudiera eh, abrir un, nuevo obrador y acababa pues ejerciendo en, el, de, en el de otros, eh, otros personajes. ¿no? Eh, las habilidades con las que contaban estos individuos eran numerosas, como veremos a continuación, y una de, un signo de ellos es el instrumental variadísimo que se puede registrar en los inventarios de, estos, de estas boticas, donde eh, hay una serie de instrumentos, morteros, alambiques, calderas, eh, objetos eh, hechos con cerámica para la conservación de los ingredientes simples que después se combinaban para desarrollar medicamentos y otros elementos compuestos que nos hablan de un escenario donde las prácticas son muchas y eh, complejas. Además, eh, sabemos que manejaban una literatura específica propia de aquello que se llamó el arte de los boticarios, que tiene eh, sus raíces también clásicas e islámicas y que se usó en forma de recetarios y antidotarios que incluso ellos mismos fueron componiendo junto con sus libros de registro de sus obradores. Como, he comentado, eh, la, variedad de actividades y de productos que eran capaces de fabricar más allá de los medicamentos, incluso algunos de ellos producían muchas más cosas eh, que no eh, medicamentos, digamos es una característica esencial de hecho, durante mucho tiempo se asoció el, término boticario al de especiero y se utilizaron indistintamente porque la presencia de especias eh, y su uso en, la comida y en, bueno, y en, la fabricación de, también de medicamentos era eh, muy importante. Eh, también fueron aquellos que eh, dispensaron los pigmentos necesarios, por ejemplo, para eh, la tintorería o para que los pintores eh, pudieran pues, pintar sus cuadros. Em, también una parte importante fue mm, de su actividad destinada a la producción de alimentos, confites, mermeladas y dulces en general. otra parte estaba conectada con eh, el ámbito escriturario, la fabricación y, la distribución, sobre todo de papel de diferentes categorías y de tintas. La pólvora, cuando ésta se introdujo, también pasó a ser una de sus competencias y la perfumería, que formó parte también eh, en cierta medida de eh, determinadas prácticas asociadas con la salud y con la higiene. Y otro elemento también, eh, por último, fundamental fue la cerería. Mm, en una sociedad que eh, se abastecía para iluminarse fundamentalmente de eh, la cera producida por las abejas, se requería un profesional que entendiera en el manejo y en la producción de, estos elementos y normalmente fueron boticarios. ¿Qué tiene en común toda esta enorme producción? Pues la formulación, eh, el, que eh, no haya una gran diferencia entre eh, fabricar un determinado medicamento y un vino especiado o un determinado tinte. Bien, aparte de esta producción diversa, mm, conviene que, nos, que entendamos que eh, fabricar medicamentos partía del dominio, primero de la acumulación de una serie de simples, de ingredientes simples que eh, eh, podían ser combinados para desarrollar productos más complejos, compuestos, a través de toda una serie de procedimientos de cocción, destilación, la conservación en azúcar o en miel, la maceración, disolución o pulverización, eh, todos, estos eh, sistemas de, producción lo que hicieron es que progresivamente determinados individuos eh, los hicieran suyos y se dedicaran exclusivamente a alguno en concreto de ellos. De esta manera, el, propio boticario pasó de ser un individuo polifacético a aquello que hoy llamaríamos progresivamente un farmacéutico. Pero es que además, eh, dentro de las prácticas eh, que pudieron desarrollar, la medicina y la cirugía fueron eh, dos de ellas, por, por, esta conexión que se ejerció, digamos, de, con las diferentes prácticas médicas. Además, hay que sumar el interés eh, de estos boticarios, de estos personajes, por una práctica eh, que en general la gente conoce poco o la ha malinterpretado, eh, la ha convertido en algo esotérico cuando fue realmente un elemento de interés general entre muchos sectores sociales, una disciplina ampliamente compartida que si bien tenía unos objetivos que pueden parecer sorprendentes, como conseguir panaceas, como transformar, eh, transmutar metales en oro, en realidad esos procesos, eh, ese, camino, les llevó a obtener una gran cantidad de productos útiles y en definitiva es el método experimental que desarrollaron y eh, bueno, la, complejidad de sus, de sus procedimientos y de productos obtenidos, aquello que hoy la historiografía considera que es más relevante de, eh, de los procesos alquímicos desarrollados por los alquimistas. Bueno, eh, con el tiempo las, corrientes diversas, eh, ya fueran intelectuales o religiosas, captaron o percibieron la alquimia con, con diferentes ojos. Eh, a veces se llegó a ver como algo que se debía prohibir, como algo sospechoso, pero lo cierto es que, como he dicho, había muchísimos personajes e incluso clérigos gente de, la iglesia que vieron que se sintieron fuertemente atraídos por sus posibilidades. También, por ejemplo, porque con, los procedimientos alquímicos se podían obtener medicamentos para prolongar la vida o eran útiles para eh, determinados artesanos que eh, en su trabajo podían eh, destilar, sublimar y conseguir productos nuevos. Como he dicho, no estuvo exenta del debate religioso, pero lo que sí es cierto es que con el tiempo eh, hubo un vínculo cada vez más estrecho y profundo entre la medicina y la farmacia y la, utilización de determinados mecanismos para elaborar medicamentos que tuvieron durante siglos un largo uso y una larga proyección.